Daripada Faktau Channel, jangan lupa guys like, share, komen dan subscribe-nya. Jom, saya sudah penasaran apa saja 10 perkara viral ini di tahun 2022. Jadi bisa dikatakan ini rangkuman dari Januari sampai ke Desember guys yang berlaku viral di Malaysia. Jom kita tengok videonya. Let's go. Oke. Okay. Udah eh, lama kan guys. Belum tahu tahun lagi. Kenapa Pak hmm. Tau buat video penutup? <laughs> <laughs> Sebenarnya memang dah menjadi satu tradisi untuk Pak Tau akan oh, buat betul, video betul, sebab betul. perkara viral sebagai video penutup hujung tahun. Tradisi macam tak lengkap pula tahun 2021 kalau kita tak throwback perkara yang paling viral sepanjang betul. tahun ikan. Namun kali ini, faktor keluarkan awal sikit sebab kurang pun tengah cuti sekolah kan? Betul. Jadi nanti senanglah kurang nak tengok video faktau tanpa perlu fikirkan kerja sekolah ataupun kerja di pejabat. Ha. Lagipun ramai di antara korang yang Aha. dah mula bagi komen untuk faktau buat video viral sepanjang 2022 ni. Okay. Dah sedia? Jom bersama faktau. Kita tekan butang rewind. Rewind. 10 perkara viral tahun 2022 yang rakyat Malaysia tak boleh lupa. Eh, eh. eh. Ah, sebelum tu jangan lupa subscribe Faktau tau dan jangan lupa tekan loceng. Pastilah si subscribe. 10 Malaysia blackout. Pada 27 Julai, Malaysia telah dikejutkan apabila secara tiba-tiba berlaku litar pintas sehingga menyebabkan banyak negeri di semenanjung Malaysia mengalami blackout. Ah. Memang kecoh sangat masa itu. Sampaikan ramai yang berkongsi keadaan suasana blackout di media sosial terutamanya di kawasan-kawasan tumpuan seperti KLCC, KLIA, ah. Pusat Beli Belah, Hospital oh, dan macam-macam lagi ya. dengan hashtag Malaysia Blackout. Menurut TNB, berlaku kerosakan di salah satu pencawang masuk utama yang terletak di Yongpeng oh. North Johor sehingga mengakibatkan Malaysia kehilangan 10% daripada bekalan tenaga. Tapi okay, okay. tak lama pun blackout ni. Dalam 2-3 jam je dah pulih. Ha, ah. kalau korang nak tahu, Malaysia pernah mengalami blackout paling teruk dalam sejarah. Di mana pada masa tu, dilaporkan Malaysia ha? bergelap selama lebih 12 jam. Ya Perkara ini berlaku pada 3 Ogos 1996 di mana seluruh semenanjung Malaysia blackout bukan setakat wow. banyak aktiviti dan perkhidmatan terjejas, malah sistem lalu lintas juga tergendala. Wah, itu masalah itu. Terdapat 236 kemalangan yang berlaku Allah. di seluruh negara sepanjang blackout elektrik di seluruh semenanjung. Kesesakan lalu lintas hari Sabtu di ibu negara menjadi bertambah gawat apabila semua lampu isyarat gagal berfungsi. Aduh. Sembilan. Maidin Troll. Maidin Troll. Kalau kurang biasa menggunakan Twitter, mesti korang tahu akaun rasmi Maiden ni kan? Dan Pak Tau okay. yakin, korang mesti biasa tengok troll daripada Maiden. Antara yang pernah kena troll dengan Maiden ah. adalah seperti pekerja mereka sendiri, Jayan. Azim okay. Fahmi. Nani? Betul tu, best. Dan dan bila gua tak kasih masuk maka Grab Mart sajalah awak. Grab. Twitter. Caprice termasuklah pengarah mereka sendiri iaitu Ami Maiden. Ha. <laughs> Malah Maiden juga telah bertindak menggunakan isu-isu semasa sebagai okay. troll mereka sampai trending lah member ni. Oh, tak tahu kalau tengah sedih Layan Twitter Maiden ni pun Boleh sampai berguling gelap <laughs> ha, ha, ha. Sebenarnya banyak media sosial rasmi syarikat-syarikat besar mula ah. menggunakan troll sebagai cara untuk menarik perhatian pelanggan. Benar-benar Tapi si. kalau korang nak tahu, sebenarnya syarikat pertama yang menggunakan cara ini adalah Wendy. Tapi ah. apapun, Fakta tak naklah cerita lebih-lebih. Takut nanti Majin terus Fakta pula. 8 <laughs> Okay. Mat Kilau. Kilau Ya betul Tak sah rasanya list video kali ini Kalau tak masukkan Mat Kilau kan Ah Benar benar sekali Film benar. ini bukan saja mendapat sambutan yang sangat tinggi Betul Malah telah mencipta satu fenomena di Malaysia Filem yang boleh ditayangkan pada 23 Jun 2020 ini Memang keren guys filmnya asli Bukan je dapat sambutan luar biasa, malah telah memecahkan rekod Malaysia ha? apabila menjadi filem Melayu epik pertama yang mencatatkan jumlah kutipan tertinggi dalam sejarah iaitu 97 juta ringgit wow. dalam tempoh 40 hari mengalahkan Avengers Endgame yang hanya mendapat 87.5 juta ringgit. Okay. Filem ini juga mencetuskan fenomena luar biasa apabila hampir kesemua rakyat Malaysia yang menonton filem ini tampil dengan mengenakan busana tradisional Melayu yang lengkap bertanjak dan samping. Malah disebabkan filem ini juga dilaporkan ramai ibu bapa mula mendaftarkan anak-anak mereka wow. untuk belajar silat. Keren Siapa banget. Siapa lagi antara korang yang pakai tanja masa tengok filem Mak Kilau? Boleh komen di bawah. <laughs> Tujuh. Keren banget guys asli. Abang Bomba. Jarang-jarang kita dengar Abang Aha. Bomba boleh viral kan? Betul. Namun siapa sangka Abang Bomba ini boleh viral di Malaysia. Bomba, bomba kebakaran panggil 999. Sebelum ya, ya. sambutan Hari Kemerdekaan Malaysia, yang ke-65 okay. ketika acara perarakan sedang diadakan di Dataran Merdeka. Memang banyaklah unit beruniform yang menyertai berbarisan masa itu. Aha. Namun ketika giliran unit beruniform bomba membuat perarakan, oh, ramai iya. penonton yang menjerit kerana teruja apabila abang-abang bomba yang sadu ini menunjukkan oh. bicep mereka. <laughs> Keren memang. Oh, badannya bina ragawan ya. Sejak daripada itu, hashtag Abang Bomba mula trending di bidang sosial. Aha. Oh iya, yang ini ya guys ya. Dan abang-abang bomba ini sering dijemput ke sesi temubual dan fotografi pihak media. Dia pakai jaket ni. Oh. Oh. Malah menurut salah seorang daripada anggota bomba ketika sesi temubual, mereka sendiri terkejut apabila pengikut di bidang sosial mereka tiba-tiba melonjak naik. Ha, ha. Fuh, netizen Malaysia ni kalau buat kerja, kejap je kan? Ha. Enam. Ryan Reynolds puji Sofiang ini merupakan salah seorang idola Pak ni. Siapa je yang tak kenal dengan Sofian Khan? Editing oh, dia memang level-level luar negara, Mat. Namun siapa sangka? Benda telah mengharumkan nama Malaysia What? apabila editingnya telah menarik perhatian bintang Hollywood terkenal. Kau aku tak tahu ini, guys. Ryan Reynolds, aka Deadpool. Menurut ah. Sofian, beliau pada awalnya telah diberi peluang untuk menyertai jangkut video sempena promosi filem Adam Project yang ah. dibintangi oleh Ryan Reynolds. Uh, railing, hold on for dear life. I'm trying not to pass out from the G's, okay? Hey, eh, what's a G? Namun apa yang mengejutkan, suntingan videonya telah mendapat perhatian Ryan yang mengulang siap videonya dan memuji kehebatan beliau. Ah, okay. Okay, sir. And cut. Thank you, thank you so much Ryan. You're welcome. Sebenarnya ini wow, bukan kali pertama Sof yang harumkan nama Malaysia tau. Sebelum ni pun beliau banyak kali bertemu dengan selebriti dari luar negara. Terbaiklah Will, Sofia. Will Smith. Hey. Hey, I I'm one of your fan. I'm admire you. Hey, I Dima. Hey, keren banget guys. Shuib jumpa kembar. Ah. Kalau tiga tahun lepas, Shuib terjumpa nyot. kembar Johan. Nyot. Weh, sama. Ish. Ha, kan dengan Johan. Ha, ha, ha. okay, Kali okay, ini, okay, okay. terjumpa. kembali dia pula. Ha, oh. Pada 8 Disember 2022, oh, iya. di media sosial. Apabila Cuk membuat naik gambar anggota unit beruniform oh. yang mempunyai muka seiras dengan beliau. Betul, beliau betul, siap betul, minta mirip. tolong dengan netizen lagi untuk cari siapakah gerangan abang askar tersebut. Aha. Tapi netizen Malaysia ni kalau buat kerja, kejap je dapat cari. <laughs> Rupa-rupanya, abang askar itu bernama Karu Anwar iaitu ah. seorang pegawai TLDM dari unit Melbat atau Malaysian Battalion. Harap-harap okay, okay. cita-cita Shuib untuk jumpa kembar terpisah dia. Tercapailah ya. Okey. Empat. Empat ternyata. Artis K-pop Lepak Mama. Ha? Pada 23 dan 24 September 2022, Malaysia telah digemparkan dengan kehadiran salah seorang artis K-pop yang sangat terkenal dari kumpulan GOT7 oh. Ah. iaitu Jackson Wong. namun apa yang menjadi perhatian adalah Jackson telah meminta cadangan daripada peminatnya tempat makan mana yang best dan apa yang lawaknya peminatnya telah mencadangkan Mama. dia siap eja perkataan Mama lagi nak confirmkan <laughs> mamak mamak mamak mamak mamak mamak M A M A K. Oh. Tapi apa yang menyebabkan hal ini viral? Pada keesokan harinya, Jackson betul-betul pergi ke kedai mama dan memuat naik gambar. Dia order Milo Ice Tabo. Disebabkan oh. posting itu, Milo Tabo telah menjadi trending di Twitter. Wow. <laughs> Hidup mama. Keren. Mama, mama keren banget. Tiga. Burung gagak minta air sikit. Ha, biasanya kalau kita makan dekat kedai Dia boleh meracun pula atas meja Paling tidak pun Mesti kita kena kacau dengan ya, betul kucing lah. Betul tak? Tapi apa yang membuatkan video yang dibuat naik Acap Samsul Jadi viral Bukan sebab bergaduh dengan kucing dekat kedai makan Tapi dengan burung gagak ha. Cara dia bercakap dengan gagak tu Kelakar betul ah, Macam faham je Mana eh, air? Mana air? sana orang nak minum air pun tak boleh Tu bubulah kat belakang Air mana? Tu tu tu Ayak mana? Mana paling lawa. Lepas dah gaduh, dia siap ajak selfie lagi dengan gagak tu. Mungkin gagak tu berjaya pujuk. Si Aikon. Keren. Gajah goreng. Hah? Apa hal lah ini? Biasanya kunyit ni kita akan lumur dekat ikan atau ayam bila nak digorengkan. Ah. Namun pada 9 Disember 2022, viral satu gambar yang menunjukkan seekor gajah yang telah dilumurkan dengan serbuk kunyit. Perkara ini telah mengundang banyak persoalan daripada netizen yang tertanya-tanya apa fungsi serbuk kunyit ni? Nak goreng gajah ke? <laughs> Menurut penerangan daripada seorang pengguna Twitter bernama okay. Iskandar Arifin, serbuk kunyit itu telah digunakan sebagai bahan perubatan untuk haiwan dan memberikan ah. banyak manfaat untuk kulit gajah. Teknik rawatan ini merupakan hasil kerjasama antara Adabi dan Zoo Negara. okay. teringat pula kes yang diorang rawat si putih guna kunyit. Tak pasal-pasal. Jadi Pikachu itu. member tu. Beda itu. Apa ini? Raya mengejut. Ah. ah. Mustahillah perkara ini. Fakta tak senarai kan? Ini merupakan kejadian yang paling satu Malaysia ingat. Okay. Masa tu memang semua orang jangka raya akan jatuh pada 3 Mei. Sehinggalah keluar pengumuman raya pada 1 Mei. Saya mengisytiharkan bahawa tarikh hari raya puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ialah pada hari Isnin 2 hari bulan Mei tahun 2022. Ha, menggelabah satu Malaysia masa tu. Termasuklah Fak tahu. Dengan ayam tak beli lagi, daging tak beli lagi, <laughs> ketupat tak ayam lagi, rendang tak masak lagi. Ya ke? Pun tak sempat nak buat. Malah ada juga kawan Fak tahu yang tidak sempat untuk siapkan apa-apa juadah hari raya dan hanya order KFC dari GrabFood je. Huh? Ha? Ayam KFC pun terkejut kot rasanya. <laughs> Namun bagi Pak Tau, ia telah membawa pelbagai peristiwa yang manis, okay, benar, dan seronok dalam banyak-banyak sambutan hari raya. Dan salah satunya adalah apabila Fakta berjaya membuat video ucapan raya hasil bantuan kawan-kawan YouTuber okay. dari dalam dan luar negara. Hari Raya. Selamat Hari Raya. Oh, ada aku juga. untuk Abang Fakta channel dan juga keluarga. Okay lah, sampai di sini diri sendiri. Video Fakta untuk kali ini. Di kesempatan <laughs> ini, Fatou ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada korang semua atas sokongan kurang selama ini. Tahun kemarin Namun ya, ini ya bukan Allah. video terakhir Fatou pada tahun ini. Ada dua lagi video tradisi ha? Faktau yang akan Faktau keluarkan. Okay. Ha. Semoga pengakhiran tahun ini akan menjadi pemangkin semangat buat kita untuk ya, memulakan azam yang baru tahun depan. Jumpa Amin. lagi di video akan datang. Assalamualaikum semua. Bye. Bye. Oke okay guys sudah selesai videonya dan itulah tadi 10 perkara viral tahun 2022 ya paling nggak pernah dilupakan yaitu masalah lebaran yang serba kayak ngagetin gitu guys ya. Dan ya ada beberapa banyak istilahnya berita-berita viral yang mungkin karena mungkin saya dari Indonesia jadi saya tidak mengikuti apa-apa yang hal viral di Twitter dan lain sebagainya ya di media sosial. Sampai istilahnya siapa tadi yang jago editing itu saya juga nggak tahu guys waktu itu ya kan. Dan baru tahu ketika Fakta ini bahas gitu guys ya. Dan sama juga kayak penyanyi K-pop itu kedai mama dan lain sebagainya saya juga tidak mengikuti alhasil itulah tadi istilahnya 10 perkara viral yang dirangkum oleh Faktau Channel guys ya coba kita akan melihat komentar-komentar ya guys ya banyak perkara yang membahagiakan dan meninggalkan kenangan dalam tren 2022 walau kita dilanda musibah oke betul-betul karena masa itu ada juga musibah banjir bandang dan lain sebagainya guys ya 10 negara yang mempunyai hubungan baik dengan Malaysia oke sebenarnya video macam ini berguna kalau-kalau generasi akan datang teringin nak tahu vibe atau zaman sebelum diorang lahir terbaik betul ya kan raya mengejut tuh memang tak boleh dilupakan kalam kabut lah <laughs> ramai tak sempat beli baju dan bahan hidangan di hari raya tersebut terbaik fakta betul lah guys ya kalau istilahnya biasanya kita kan persiapan dulu tuh ya kan nah tapi ketika istilahnya hari raya itu mengejutkan ah, hari raya itu tiba-tiba oh besok gitu kan ya udah mau gimana lagi gitu kan ada juga yang cuman beli makanan biasa gitu kan ada yang cuman istilahnya fast food KFC McD dan lain sebagainya guys ya Allah memang betul lah tapi ada juga yang membuat saya tuh kayak geleng-geleng ya kan komentar daripada netizen ketika gajah dilumuri kunyit ya kan gimana ya itu gajah goreng <laughs> Kunyit itu adalah apa ya guys ya ah, Bisa dikatakan itu kayak fungisida Bisa dikatakan untuk mengobati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 mungkin di 2023 ada requestan apa yang harus saya perbaiki dan apa yang harus ditingkatkan seperti itu Boleh juga komen di bawah ya Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Saya Pepen Ududrio Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh I've been driving this train.